wata eh, o sifa pawe eh, ma e eh, kare lekania kaile i wata o sifa pawe ma e kare lekania kaile gale sai ma e ale sifa e Tangara Bogato Tulamina Masha Ne Ajadi Re Tera Ate Mae Kai Bailama Ngade Murangara Bogato Tulamina Masha Ne Ajadi Re Tera

baila ma ade ye murandara poka tot lamina masa ne aja di re tira ade ma e kai baila ma ade ye murandara poka tot lamina masa ne aja di re tira ma